Hai guys, ketemu saya lagi hari ini posisi antri guys di swalayan dikarenakan amikron seperti orang ini karena di sini meluap sampai tujuh ribu orang terkena guys jadi semuanya dibeli beli borong semua habis guys tak tersisa inilah posisinya antri pembayaran gaji keadaannya di Hongkong sangat penting dikarenakan virus nantinya masa Allah jadi ini beli pembelian itu banyak banget situ aku juga satu minggu sekali keluar jadi itu guys. Panjang seperti ini. Masih seperti tiang sama guys. seperti ini dia sangat meramaikan capek bener guys gara-gara omikron ya Thank you. Oh, apa entak jadi? Bapak roti ya tutup, apa ketutup? tutup? aku mau ditolong kancaku guys tak pun bayar rencana aku salah arah panggolan saya 10 menit jalan itu tepat hampir pirang minggu yang lalu guys tapi itu itu yang penting oleh daging sayur wis eh iya kesibukan gara-gara sendiri iya, aktivitas mbak is tukune yo akeh ojo karo aku guys no aku sik tuku rono No. no.